是。 मलाई मेरो विचारमा चाहिँ एकदम राम्रो छ होइन जुन नेपाली महिलाहरूले जस्तो आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा गर्नुभएको जुन प्रगतिहरू छ नि त्यो फोटोले चाहिँ देखाएको छ क्या र यो फोटो चाहिँ हामी नेपालीले मात्रै नभएर विदेशी जो आउनुहुन्छ यहाँ होइन पर्यटकहरूले उहाँहरूले पनि हेरेर होइन जस्तो उहाँहरूको बारेमा थाहा पाउनुहुन्छ होइन एकदम राम्रो छ जस्तो अहिले मैले हेरेँ होइन जति पनि पिक्चरहरू हेरेँ होइन जस्तो मैले पहिला धेरै कुरा थाहा पाएको थिइनँ अहिले पिक्चरहरू हेरेर जुन यो फोटो प्रदर्शनी भयो जुन होइन त्यो हेरेर मैले धेरै कुराहरू कुराहरू थाहा पाएँ होइन यसले गर्दा अझै मलाई कस कस्तो भइरहेछ भने यसो महिलाहरूले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ कस्तो कस्तो कामहरू गर्नुभएको रहेछ कस्तो गर्नुभएको रहेछ भन्ने जुन मैले अहिले थाहा पाएँ होइन म पनि एउटा म पनि आफू महिला भएर होइन मैले केही गरे रहेन छु होइन मैले पनि केही गर्नुपर्ने रहेछ अनि अलिकति के आत्मबल अलिक बढे जस्तो त्यस्तो एकदम जे होस् राम्रो छ I think it's good sensibilization for the public of especially for Nepali public, I think it is worthwhile to do something like that. Maybe for, in my case it's, it's a bit special because I have been working my lifelong as in development work. So for me it's not unknown what I can see here, but I think for the majority of the people it is interesting because there uh, are faces uh, which they might not have been considering till now.